Estàs a punt ja, que vols fer videoclip. Ah, està molt bé. Home. Les bateries anem després, eh? Ah, vale. Són postproducció, no? seu les nits d'estrena a trafir cua equestre dient guapa a les cambreres Barcelona, com més amunt millor, sabeu? Se m'activen les alarmes just per sota de la provença. Des avall de la vida ya está arreglada la cisterna i trobem un som a drama. Passa copas, no doncs ostres, es mous un dia Veneto, bon xampany i les ostres. La persona real, la que jo que ara penso, pobres, pobres, que no saben el que es perden, si la vida és fenomenal a la Barcelona real. Però flautes tots, vaig amb barques perquè vull, i els pantalons curts, aquesta es morta. Salimos al ölüm

smooth.